उसने किसी और की होकर हमसे कहा उसने किसी और की होकर हमसे कहा कि सॉरी अब भूल जाना और माफ़ कर देना मुझे हमने कहा हम उनमें से नहीं जो रोएं और गिड़गिड़ाएं तेरे लिए ले जा हमने अपने फ़ोन और दिल दोनों से डिलीट कर दिया तुझे